हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज एक कमाल की ट्रिक सिखाऊंगा आपको लीब्रा कैल्क में देख सकते हैं यहाँ पर नंबर भी लिखा हुआ है और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है इस लाइन में आप देख लीजिए गौर से नंबर भी है और टेक्स्ट भी है तो अभी हम टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे टेक्स्ट के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे लीब्रा कैल्क में टी टी एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से ये टेक्स्ट हमें एक्सट्रैक्ट करके दे देगा और जहां पे नंबर होगा वहां पर कोई भी मैसेज ये डिस्प्ले नहीं करने वाला है तो अभी इसको बंद किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है साइड में लेफ्ट वेबसाइट में नंबर लिखा हुआ है तो इसने कुछ भी हमें नहीं दिया और इसके बाद अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो यहां पर ये सारी चीजें इस तरीके से आ जा रही हैं तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट आ रहा है और नंबर नहीं आ रहा है तो अब नंबर के लिए क्या करेंगे इज इक्वल टू एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन केवल और केवल एन देना है और बस इसको सेलेक्ट कीजिए पहली वाली वैल्यू को, को और यहाँ से एंटर प्रेस कीजिए तो देखेंगे कि आप ये सारे नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सी केवल आए हुए हैं टेक्स्ट तो आया ही नहीं हुआ है तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग